Kehadiran Oh Yun Hee dalam drama Penthouse masih dinantikan oleh banyak penggemar meskipun drama Penthouse tinggal menyisakan dua episode lagi. Drama Penthouse akan resmi menayangkan episode terakhirnya pada tanggal 10 September tahun 2021, dan episode 14 merupakan episode terakhir dari drama Penthouse ini. Sebelumnya pada episode 11, saat Chon So Jin dibawa ke sebuah apartemen kecil oleh sekretaris Do, dalam perjalanan Chon So Jin dan sekretaris Do berpapasan dengan seorang pemulung yang sedang mendorong gerobaknya. Pada awalnya drama update tidak berpikir jika pemulung itu sebenarnya akan berpengaruh dalam drama Penthouse ini. Namun setelah drama update tonton ulang dan melihat lebih detail lagi, pemulung tersebut terlalu disorot dan diberikan spot yang lumayan menonjol. Dan biasanya dalam drama penthouse, jika sesuatu disorot sedemikian rupa maka itu bisa jadi merupakan sebuah clue atau sebuah kunci yang akan segera terungkap. Jika diperhatikan lebih detail lagi, wajah pemulung itu terlihat lumayan aneh dan sangat mencurigakan. Jika kalian ingat sebelumnya saat Shinjo dan T mengebom Logan Lee, saat itu Jo dan T terlihat memakai topeng dan menyamar sebagai pemulung juga dan wajah Joe dan Tae juga terlihat sangat aneh sama seperti pemulung yang Chon Jin lewati. Tak hanya itu, jika kita ingat sebelumnya pada season 1 drama Penthouse, Oh Yun Hee pernah membantu seorang pemulung yang mendorong gerobaknya di jalan tanjakan. Hal ini sangat mirip dengan keadaan Chon So Jin yang juga melewati seorang pemulung. Hal ini bukan sebuah kebetulan, karena setiap scene dalam drama Penthouse saling berkaitan satu sama lain dan berjalan seperti sebuah karma. Segala macam halnya saling berkaitan dan terlihat seperti deja vu. Sebagai contoh yang paling baru adalah kematian Joe Dante yang tertembak di kepalanya sama dengan kematian suami Sim Suryon yang tertembak di kepala juga. Tak hanya itu Joe Dante yang jatuh ke patung Hera juga sama dengan Min Sol Ah. Jadi bisa dibilang semua halnya saling berkaitan. Lalu apakah pemulung tersebut hanya sebuah pertanda saja atas karma yang akan Chon Sojin terima? Drama update secara pribadi beranggapan jika memang pemulung itu adalah merupakan sebuah tanda untuk karma yang akan segera menjemput Chon So Jin. Namun banyak yang berpikir jika pemulung tersebut adalah Oh Yun Hee yang menyamar. Hal ini juga sangat mungkin, karena jika memang benar Oh Yun Hee masih hidup dan selama ini bersembunyi, maka kemungkinan besar Oh Yun Hee bersembunyi di daerah itu dan menyamar sebagai pemulung. Hal ini bukan tanpa sebuah alasan, karena seperti yang drama update katakan sebelumnya, pemulung itu lumayan mencuri spot dan berwajah sangat aneh. Sebenarnya mungkin saja jika pemulung itu adalah Oh Yun Hee. Logikanya seperti ini, dalam video sebelumnya drama update mengatakan jika Oh Yun Hee akan menemui Sim Suryon di acara pertunangannya setelah Jo dan Tae mati terbunuh. Oh Yun Hee mungkin baru berani menemui Sim Suryon setelah melihat Chon So Jin di lingkungan yang miskin tersebut. Jadi Oh Yun Hee mungkin merasa semuanya telah aman dan inilah saat yang tepat untuknya kembali keluar dan menunjukkan jika dia masih hidup. Karena jika Oh Yun Hee menunjukkan dirinya kepada semua orang sebelum Jo dan Tae dan Chon So Jin mendekati kehancuran, maka bisa dipastikan semua rencana Sim Suryon Logan Lee dan Ha Yun Chul akan hancur. Jadi mau tidak mau, Oh Yun Hee harus menunggu momen yang sangat pas untuk kembali. Karena kematian Oh Yun Hee adalah senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan Chon So Jin dan Jo Dante. Namun jika memang kecurigaan seluruh penggemar tidak benar adanya, maka bisa dipastikan bahwa pemulung yang menarik gerobak itu adalah sebuah tanda jika karma akan segera menjemput Chon So Jin. Ibaratnya di, di season 1 Oh Yun Hee membantu pemulung mendorong gerobak dan pada season ketiga ini gerobak itu telah sampai kepada Chon So Jin dan bisa dikatakan jika gerobak itu merupakan lambang dari karma yang harus Chon So Jin terima. Jadi secara tak langsung Oh Yun Hee yang mengantarkan karma tersebut kepada Chon So Jin. Dan dalam kehidupannya, kematian Oh Yun Hee adalah awal dari karma yang harus Chon So Jin jalani. Bagaimana menurut kalian? Drama Update sendiri berpendapat jika Oh Yun Hee memang masih memiliki kesempatan untuk kembali selama dua episode yang tersisa. Namun jika memang Oh Yun Hee tidak kembali, maka inilah mungkin jalan yang terbaik untuk mengakhiri perjalanan drama penthouse. Karena harus ada suatu pengorbanan untuk mendapatkan hasil akhir yang indah. Dalam hal ini penonton dan seluruh karakter drama Penthouse memang harus merelakan kepergian Oh Yoon Hee.